Con la Simón La vida da vueltas, mi alma está pura La verdad no me importa lo que la gente susurra Hipócritas sigan hablando de más Este vato como un mocoto golpea doble gancho Nadie me aguanta un tercer round me agrada volar, a lo más alto llegar La santa me cuida porque soy un basto capaz Que lucha día a día contra la injusticia ah, La familia está primero y mi hijo es una gran bendición Que Dios me mandó y no me dejó Pude contra las drogas, también contra el alcohol La vida me golpeó ya no aguantaba una caída más Pensé en suicidarme, perderme en la adicción Pero supe valorar a la familia Todo el daño que le hacía con amor Sus manos me brindaron, me decían Hijo, no te rindas, yo te amo mucho Ya oído solas, Dios, perdóname He pecado lucho Me entrego en tus manos y enséñame a ser Un hombre de bien Dame un trabajo honesto Líbrame de mis impulsos mi sabiduría para invitar a todos los homies de que es mi curso. Vida perdida, una mirada no veía. Pasos silentes no decían lo que sufría. Estaba aquí perdida en tiempos que no existían. Iba a los sueños de una vida que no sentía. Vida perdida, una mirada no veía. Pasos silentes no decían lo que sufría. Estaba aquí perdida en tiempos que no existían. Iba a los sueños de una vida que no sentía. Son solo recuerdos de pesadilla Recuerdos que a mi vida atormentan todavía Son solo deseos de cortarme las venas Despertar en las veredas sin alguna respuesta Sigo en este camino mientras la vida me pesa Soy una presa más acechada en la maleza Con un chingo de buenos y malos amigos Con el paso del tiempo fueron mis enemigos Cada paso se cuenta en esta que es mi vida Callejones en ruina donde no encuentro salida Tragos de agonía con un sabor amargo Mi vida se pierde entre cada nuevo trago Ayúdame Dios mío, yo que soy tu hija Sé perfectamente que la vida castiga Cruel humo mortal que engaña la mentalidad Tú que me abres las puertas sin dejarme respirar Humo sofocante que se encuentra en las calles Soy un ángel negro que dejo de ser cobarde Cada esquina una historia con fracasos, victorias Son los males que encierran mi caja de Pandora Traiciones envueltas en cada saludo Mi alma en pena y mi paso se detuvo Es mi vida insana donde se encuentra una bala Y jalar el gatillo hasta que mi alma diga basta Vida perdida, una mirada no veía Pasos silentes no decían lo que sufría Estaba aquí perdida en tiempos que no existían Iba a los sueños de una vida que no sentía Vida perdida, una mirada no veía Pasos silentes no decían lo que sufría Estaba aquí perdida en tiempos que no existían Iba a los sueños de una vida que no sentía Yo nunca se rinda Hay que crearse uno mismo. Tú puedes ser lo que quieres ser. Yo, killer.